Ах, думай, думай, думай, думай, думай, думай, думай, думай, думай, ну думай, голова уже, думай. Ну все же уже решили, и, и театр у нас есть, и эти двое есть, и я есть. Ну вот осталось же совсем немножечко, осталось всего лишь навсего написать, ну вот какую-то там пьесу. Уже ты даже голосование провели, э, провели телезрительское, уже даже с темой определились, а написать все никак не могу. Ну, битый час пытаюсь что-то написать, а не выходит. Эх. Ну, что делать? Я... И вообще, и вообще не во мне дело, а дело в вдохновении, которое никак не может прийти. Эх уж это вдохновение. Сколько же его можно ждать? Ну когда же оно уже придет, это вдохновение? Молодцы! Радугу! Алло! Молодцы! О! Кажется, кажется, пришло мое вдохновение. Вот оно. Так, значит, помоцы. Ратунку! Так, так, сейчас, сейчас, сейчас. Что-то какое-то оно странное, это вдохновение. Польское какое-то вдохновение. О, а, а? а... Кажется, кажется, это не вдохновение вовсе. Кажется, кому-то нужна моя помощь. Так, сейчас, сейчас, я Никуда не ползи. Нет, никуда не ползи. Никуда. Жук, Жук, я пришла. Жук, я пришла к тебе на помощь. Это ты звал. Жук, Жук, почему ты молчишь? Жук, это, это был не ты? Ратунку, помоцы. А, нет, кажется, это был не Жук. А, закулиска. А -а -а! Он знает мое имя. О! Это, кажется, какой-то неизвестный науки зверь.